Grüßt euch und herzlich willkommen. Ich bin der Reisinger Daniel von der Firma Wolfswehr Tonwerke und ich bin Ofensetzermeister. Und heute darf ich euch ein bisschen was erzählen zum Thema Schamotte. Ja, ich habe hier verschiedene Schamottsteine aufgebaut. Erst einmal die Frage, was ist denn überhaupt ein Schamottstein oder was ist die Besonderheit eines Schamottsteins? Die große Besonderheit ist, so ein Schamottstein ist feuerfest. Das heißt, er ist von der Anwendungstemperatur her der kann 1200 Grad, dafür ist er ausgelegt, kann der in einem Brennraum, sei es eine Holzfeuerung, Gasfeuerung, äh, dafür ist er geeignet zum Einsatz. Andere Steine, Betonsteine, Ziegelsteine würden das nicht aushalten, die würden hier zerbrechen, reißen und sonstiges. Diese Schamottsteine sind dafür gedacht, in Feuerräumen eingebaut zu werden. Eine weitere besondere Eigenschaft ist, es ist sehr schweres Material, es kann Wärme sehr gut aufnehmen, speichern, darum auch oft auch Speichersteine genannt und haben aber auch die besondere Eigenschaft, dass die Wärme durchs Material sich sehr gut durchleitet. Also ich kann damit Öfen bauen, die also die Wärme sehr schön in den Raum äh, abgeben. Ja, so viel, das ist überhaupt ein Schamottstein. Dann, was man hier sieht, man sieht ja verschiedene Formate mal. Diese Formate haben sich heute halt mit den Jahren einfach ergeben. Äh, beim Hackelofenbau haben wir verschiedene Anwendungen. Hier zum Beispiel mal ein Radialstein, wo man natürlich sieht, wenn ich mit diesem Radialstein runde Öfen baue, dann ist es natürlich sehr komfortabel und sehr praktisch zu machen. Auch hier so ein spezieller Stein als Deckenauflagestein, bei dem man dann eben beim Kachelofen, wenn es mit einer Dreier-Außenhülle gebaut ist, innen drin die Decke versenken kann, somit weniger Rissbildung nach außen hat. Also einfach lauter verschiedene spezielle Steine für verschiedene Anwendungen. Hier sehen wir unsere Standardgröße, der sogenannte Normalformatstein mit 25 cm auf 12,5 cm und hier 6,4 cm. Die dünnste Platte, die wir bei uns auf der Wolfshöhe herstellen, die ist 1 cm und man sieht, dieses Material ist also trotz dieser geringen Stärke in sich sehr stabil und auch sehr verwindungssteif. Die größte Platte, die wir herstellen, sehen wir hier drüben. 1 Meter mal 50 cm und 3 cm Stärke. Ja, so eine Platte, die hat auch ihr Gewicht. Hier reden wir also von 27 Kilo. Aber natürlich ideal, wenn ich große Kaminöfen baue, das als zügige Außenhülle zu verwenden. Damit bin ich natürlich schnell und zügig, kann gut voranarbeiten. Oder als Ofendecke zum Abdecken habe ich natürlich bei dieser Länge äh, sehr besondere, ja, gute Eigenschaften. Ein weiterer, weiteres Format, würde ich sagen, haben wir hier unseren Schamotte Hurtis, der also ganz speziell als Abdeckung auch gedacht ist für Sitzbänke, für Ofendecken, hält also besonders viel von der Tragfähigkeit. Ja, man sieht aber auch verschiedene Formate, die hier stehen aber auch verschiedene Farbtöne. Wir haben hier den gelblicheren, wir haben hier so einen dunklen und haben hier eigentlich das meiste, was auch da liegt, ähm, diese Farbe, die rötlichere Farbe. Hier sind, unterscheiden sich die Steine in verschiedene Schamotte Qualitäten, was aber bei Qualität jetzt nicht schlecht oder gut ist, sondern es verbergen sich dahinter oft gewisse Eigenschaften. Das, was bei uns am meisten gewünscht wird oder am meisten angefragt wird, ist die HBO Plus Wolfsjahr Schumotte. Und diese Schumotte ist besonders gut für den Feuerraum geeignet und lässt sich auch besonders gut verarbeiten. Und gerade aus dieser Mischung, dass der Stein sich eben einerseits gut verarbeiten lässt, aber eben auch die hohen Temperaturen im Feuerraum ganz gut ab kann, äh, macht ihn da wirklich sehr beliebt. Der kleine Bruder oder die Alternative dazu ist dann ähm, das äh, WKS und die WKS-Schamotte die ist dem sehr ähnlich, der HBO Plus, hat aber die Eigenschaft, dass sie eben aus einem anderen Tonmaterial ist, kommt aus einer unserer anderen Tongruben, die wir haben und deshalb kommt ein anderer Farbton danach raus. Und als Besonderheit ist auch für die österreichische Önorm von der Schamotte eben zugelassen. Ja, hier drüben haben wir aber jetzt einen Stein, der hat auch eine besondere Anwendung und zwar ist die sogenannte Schwerschamotte. Also hier reden wir bei der normalen Schamotte von einer Rohdichte von 1,9 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Bei der Schwerschamotte stecken nochmal im gleichen Volumen 30% mehr drin. Hier haben wir wirklich eine Rohdichte von 2,4 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Und diese Schwerschamotte hat eine Eigenschaft, die Wärme wird durch das Material nochmal etwas besser, die Wärmeleitung ist nochmal etwas besser durch das Material und ich kann natürlich mit dünnerem Material mehr Speicher aufbauen, also mehr Stärke aufbringen. Ja, so viel zu den verschiedenen Farbtönen oder schon mal die Qualitäten. Was man jetzt noch sieht, ist ja, dass es verschiedene Oberflächen gibt, sei es hier die, glatt, äh, die raue Oberfläche oder hier die glatte. Und das ist einfach eine Sache, die entsteht bei uns bei der Produktion. So Schamottsteine werden bei uns hergestellt im sogenannten Strangverfahren. Du kannst dir das vorstellen wie beim Nudeln äh, herstellen. Es gibt eine große Teigmaschine, da ist der Ton drin. Er wird mit immensen Druck natürlich durch so ein Metallmundstück durchgedruckt. Und je nachdem, welche Form die hat, dementsprechend kommt also hier ein langes Stück raus, das dann aber hier nach einer gewissen Länge mit dem Draht immer abgeschnitten wird. Der Draht erzeugt diese raue Oberfläche diese glatte Oberfläche wird vom Mundstück erzeugt. Und so sehen wir eben, dass manche Steine auch die glatte oder die raue Oberfläche haben. Bei der Herstellung selber ist es dann so, ab und zu wird es auch im Paket ähm, durchs Mundstück erzeugt und bleibt so lange zusammen, bis es fertig aus dem Brennofen rauskommt, Trocknung und Brennung und allem Dadurch erreichen wir, dass die Platten sehr gerade werden und sich nicht zu sehr verziehen. Gut, mich hat es gefreut, dass ihr Zeit gefunden habt, euch kurz zum Thema Schamotte äh, das Video anzuschauen. Es gibt in nächster Zeit noch viele Videos zur Verarbeitung von Schamotte, zu verschiedenen Mörteln und sonstigen. Also schaut immer wieder mal rein, hat mich sehr gefreut. Euer Daniel Reisinger von der Wolfsöhe. Macht es gut, bis denn.